O teu cabelo curto de rapaz, as nenas dos teus ollos, dúas negriñas que se erguen entre escumas do seu baño a sorrir maliciosas docemente. A brancura do rosto, candidata ao imperio da brancura. Mármol, neve, leite, marfín, lúa, alabastro, lirio. E sobreceu desa brancura nidia, Sobre esa branca luz sen nodos, a ave da túa boca tinxida de solpor. De delicada prata, de agua callada e fría, de cisne camouleda, loto carnal o colo. Por este talo de cristal corto a flor do teu rosto, decapítote. Chámome Euríloco, fillo de Anasímenes, Rodio. Aprendín a traballar o mármol no Bradoiro de Uribio. Son aprendiz aínda. Piedosamente detéñome no arranque do teu peito. Mais adiante farei ten busto e logo de corpo inteiro, cando esté eu maduro. Mais só a cabeza agora, e de ir por partes, non teño experiencia. Como reflexaría no espello branco e duro a túa realidade? moitas veces na praia solitaria ou na linde da Fraga, nos meus brazos tiven a fillas de pastores, mozas morenas de alapada pel. Na area deseñei o calco dos seus corpos, mas é a primeira vez que ouso esculpir a imaxe dunha deusa.